servidor. Eh, podemos ver a um, mm, IP. Vemos con IPA que ten unha rede interna eh, de 192.168.10.1 que é o servidor. Probamos a conectar co cliente que sería ip 2, que está con un VirtualBox en unha rede interna e vemos que hai eh, conectividade. Co cual podemos ver tamén neste servidor que ten cale o estado que ten o servicio SSH, xa que ten eh, instalado o servidor OpenSSH. Ponemos systemctl, status, SSH e podemos ver que o SSH está activo. Así que procedemos a pasar ao lado cliente. Como comentaba, o cliente vai a ter o IP 192.168.10.2 e barra 24 igual que anterior e ten pues, pois conectividade co servidor. Aquí podemos comprobala, xa que sería un paso fundamental. Se non hai conectividade, pois eh, non poderíamos conectar, evidentemente, por SSH. Ahora, desde o cliente, imos a xerar as claves, o par de claves pública e privada, con SSH que gen. O número de bits vai a ser 4096 e o algoritmo menos T RSA. O primeiro que nos vai a pedir este comando é o directorio por defecto e vamos a deixalo nese directorio homeusuario.ssh para que xere as claves. E ora pídenos unha palabra de paso. Esta palabra eh, nos permite que imos a introducir e volveremos a introducila, nos permite mm, mellorar a, a seguridade de conexión, xa que se nos suplantarán identidade, quen se conecte debería de saber esta palabra de paso para conectarse por SSH. Bueno, Configurados las eh, claves, podemos proceder a ver si, se generaron. entonces vamos la carpeta ss.sh e vemos que tenemos la clave mm, pública idrsa.puf y e a privada idrsa. Como os comentaba en la documentación, a clave privada tiene que tener un permiso de 600, es decir, de lectura y e escritura para usuario y ningún permiso para el resto. e a carpeta onde está introducida, neste caso a .ssh, vemos que, que ten un permiso de eh, 700, que sería o correcto. Así que unha vez comprobado que temos as claves ben xeradas, o que imos facer é copiar esta clave ao servidor. Entón empeza, eh, empregaremos o comando ssh copyD e eh, conectaremos a través do usuario administrador no noso servidor ssh. que 1, 2 1. A primera vez que conectamos nos voy a pedir esa palabra de, eh, bueno, a password o a contraseña de administrador eh, para, para, bueno, para eso, para copiar la clave. Y vemos ahí que tenemos la clave copiada. Vale, entonces ahora mm, si tenemos la clave pública do cliente mm, Ubuntu 2020 2204 no servidor, así que procedemos a conectarnos por SSH. A primeira, o que decía antes, é que a primeira vez que nos conectamos nos vai a pedir esa palabra de paso que introduxemos e deste xeito xa vedes que estamos conectados no servidor. O usuario administrador en server Ubuntu 2204. Vale, cando antes estábamos eh, no cliente. Así que, se fai un Juan Ai, pois vexo que sou un administrador e o hostname é server Ubuntu 2204. Eh, estamos dentro eh, do localizados dentro do home administrador e imos ver se si se copiou ben a keys esa, esa chave que, que copiamos por ssh copy E aí vemos que está autorizado eh, o usuario Ubuntu 22.04, que é o equipo desde que procedimos a, a facer a, a copia das claves. Vale. Agora pechamos a conexión si nos vamos a conectar inmediatamente, pues nos conecta eh, automáticamente. Así que a nuestro servidor de con eh, clave eh, pública y privada está funcionando perfectamente.